Una de les principals queixes de les víctimes d'accidents de trànsit és la lentitud del procés judicial i la manca d'una legislació més dura pels infractors. El màxim que pot haver-hi per la mort d'una persona és són 4 anys de presó. Aquest és el màxim màxim si ho has fet tot amb alcoholèmia, en excés de velocitat, amb una fuga, amb contradirecció, i llavors et posaran els 4 anys. Nosaltres, evidentment, això ens sembla molt malament i estem des de fa temps demanant que hi hagin unes eh, penes eh, més elevades. Las víctimas se encuentran en un estado de shock muy importante, puesto que han perdido en muchas ocasiones eh, a un familiar, una persona muy querida, y se enfrentan por un lado ante eh, esa pérdida, con lo que ello entraña, y a la vez con un desconocimiento absoluto de cuáles son sus derechos, cuál es el trámite que tienen que pasar, cómo funcionan las cosas en los juzgados. Entonces, eh, desde la Fiscalía de Sala lo que se intenta es dar un impulso a esas causas, que no queden atascadas dentro de todos nuestros procedimientos, el conseguir que avancen de una forma más rápida y por lo tanto velar en conjunto por sus intereses y por sus derechos. Les víctimes poden reclamar una minuta del seu advocat per saber què els costarà tot el procés i tenen la possibilitat de demanar una part de la indemnització abans que acabi el procediment. El Servei Català de Trànsit va crear l'any passat el Servei d'Atenció a la Víctima. Només en un any es van rebre més de 300 trucades. El 40% de les qüestions estaven relacionades amb problemes jurídics. La intenció del Servei Català de Trànsit amb la constitució d'aquest servei d'informació a les víctimes d'accidents de trànsit és assessorar-les en tots els aspectes que realment pot tenir necessitat en moments d'una forta convulsió, amb un xoc eh, emocional important, amb aquells, aquella situació en la qual no saps a qui dirigir-te, a, a qui assessorar-te, amb qui adreçar-te perquè d'alguna manera et marqui una mica, una línia de per on han d'anar les teves actuacions com a assessorament en tots els aspectes, aspectes socials, aspectes jurídics, aspectes fins i tot eh, d'assegurances, d'advocats, de psicòlegs, tots aquells aspectes que realment una persona pot necessitar quan ha tingut un accident de trànsit. Aquest servei pioner a Europa ha estat molt ben acollit per les associacions de víctimes, però tots pensen que el camí a recórrer en els aspectes legals és molt llarg. Nosaltres moltes vegades diem que el sistema judicial tal com està avui en dia té un efecte d'antiprevenció de seguretat viària, perquè no va de la mà, perquè li dona poca importància a les imprudències en el trànsit.